зупиняв разом із побратимами колони російської військової техніки, які йшли на Запоріжжя, а нині став непотрібен за віком. Це сталося із військовослужбовцем з Білорусі Валерієм. Чоловік переїхав до України в 2021 році, бо на батьківщині виступав проти диктатури та діючої влади та боявся переслідувань. Коли почалася повномасштабна війна, в 60 років пішов служити добровольцем. Це правильно йти проти проти агресії, проти Ну, ну, может, потому что я или по характеру такой, или потому что я военный. Я еще при Советском Союзе, я э, окончил военное училище, и я являюсь капитаном запаса військовим. Я інженер групи обслуження авіаційного вооруження отряду. Півтора місяці Валерій служив у лавах територіальної оборони. Нас кидали, там же ж, виходить, колони йдуть, дорог багато и нас кидали на разные направления, по какой там пойдет колонна, по засадам. Там, ну, минус 10, конечно, мы по- по этим ра- развалины там каких-то там коровников, свинарников. Я как раз был помощник граната- гранатометчика. То есть гранатометчик был ЗСУшник, а мы как ТРОшники, он был гранатометчик, я был помощник его. Згодом, каже Валерій, йому повідомили, що за віком він не зможе продовжувати службу. наши ТРО начали оформлять под ЗСУ. И э, сначала э, все оформили, а потом через, ну, буквально там через какое-то время, ну, видимо, при, пришел или приказ, или что, кому 60, всех убрать. Ну, вот перед строем, кому 60 поднять руки. Вышли, все, вы свободны. А куда? Куда хотите. Все, вы нам не нужны. Мне на то время уже было 60. Ну, даже больше. Ну, не с этим. 60 плюс. Валерій каже, захищати Україну хотів і надалі, тож звернувся до військкомату. Там чоловікові запропонували долучитися до добровольчого формування Хортицький полк. У його складі Валерій прослужив до лютого 2023 року. У нас были инструкторы там, свои инструкторы. Вас навчали? Да. Занимались подготовкой личного состава, слаженность, э, работа в группах, обращение с оружием. Ну, Охотились за дронами, ну так по-простому, за шахедами, за этими мопедами. И неожиданно пришел как бы приказ расформировать. Після цього чоловік намагався вступити в інші військові формування, проте безрезультатно. А Я все пробил, что можно было. И все, нет, сколько, 60, все, сразу до свидания. А Я сам остался без жилья, без работы, без ничего. То <laughs> есть я остался бомжом, как гражданин Беларуси, Запорожья. Я по, по большому счету бомжом остался. Сейчас там проживаю в, э, ну, в коптерке там на одной базе. Валерій каже, хоче продовжити служити та захищати Україну. Я хочу, я, у меня есть здоровье, я имею опыт, и э, я могу быть полезен. Почему бы не, не воспользоваться? Я вот этого не понимаю. Но это совсем неправильно. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.